Mana bukan itu? Iya betul. Ya wes halamannya keliru bukan itu yang sasa-sasa kamu jilid berapa sih? jilid berapa? hmm? jilid tujuh ya oke okay, baca wis oke okay. duduk aja jangan bubuk nek baca jangan tiduran duduk duduk oke duduk oke nanti cepet sakit peribadi le bubuk eh duduk duduk oke duduk duduk lek ngaji ayo tapi sanil pun mati duduk ayo Nah, wes ngaji wes baca yang banter. Loh, apa itu di mami itu? Kok nemu mie di situ? Hmm, buruan nih. Apa jenenge ini? diem? Kok diem? masih oh, si mak bentar apa? Oke, saya Aku bilang, tahu wis sangat sini nah, nah wis nang ditutup disimpan Quran ben awet ya kok mak mana masuk gitu rek dipegangan wis ambilan Salam. Bisa. Bisa. Wis ya, sadaqallahul azim. Kalau udah selesai kan gitu. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Hmm, besok, besok lagi. Iya. Sampun sholat apa belum? Sholat dewe ya mas sudah. Mas tadi udah sholat isak belum? Wes, bun pun. Ya, wes. Sodakallah. Azim. Eh, disimpan kurangnya. Loh, katanya udah disimpan kurangnya. Kurangnya disimpan biar awet. Belum. Yang bener duduk yang bener là nhiều rồi ừ nhiều rồi kịp sao mình cái ngăn ta sao cái ngăn à kịp à wis saya sudah kau nanti maya udah malam bubuk aku ngantuk gitu kamu luput di kamar pipi dewi apa kamar mami Coba kamar mas ya ya wes satu kalau latih ah, wes ya kurangnya disimpan sana ayo oke ayo bubu nang kamar mas loh kok di sini bubuk sini ini kamar siapa? Mas kan. Oh kamar Mas. Ya wis, saya bubuk sendiri ya. Vivi ya bubuk sendiri berani. Bubuk sini sendirian. Ya wis. Ambil Mas. Doa mau bubuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allah. Ah, ya. Iya. bismi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Syari ma khalaq wa min syarrin nafasati fil uqad wa min syarril hasidin idza hasad bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas malikin nas lain nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan Al-Fatihah. Alhamdulillah. min Satu Sata kaum. Ya udah malam bubuk wis. Ye, ah jadi yo. Ya wis bubuk ayo, ayo bubuk dulu ya.